ला ला ला ला ला बोल मेरे पास खिलौना नहीं है मैं किसी और से मांगता हूँ मेरे को तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं मैं किसी और से मांगता हूँ मैं इससे मांगता हूँ भैया कुछ दे दो चले काका से आ जाते यार मेरे को धक्का क्यों दिया आ, भाई तो रोक दिया है मेरे पास कुछ खेलने के लिए नहीं है मेरे को कुछ खेलने के लिए दे दो नेकी की